位于台北，这个叫什么？科学，科学什么？对啊，我觉得没有很好吃的餐厅。好是你不要讲那么大声，好不好？真的非常好吃。非常。他高，他高，你觉得我们今年校外教学再次回到这个餐厅的感觉是？番茄爽。哈哈讲呢，讲转过来，不要永远不回头，不要永远不回头，转过来。 配一个永远不会痛。耶！你觉得再次来，哦呦，都还没问完，很烦呢。你觉得再次回来是什么感觉？你要去厕所才怪。你加你加。哈哈摄影师不专业，很不专业的摄影师可以换人了。怎样？来第一桌，第二桌，第三桌，一、二、三，进来。